白になる流れで 地球から動くこともなく時の隙間にかされ続けていくないは周りのことなど私は私それだけ夢見てる何も見てない語るもんだな自分のことが悲しむなんて疲れるだけよ何も感じず もし私からく僕の名前は全て変えるの長くは見する僕の名前は僕の名前は全て壊すの。全て壊すの。悲しむならば悲しむならば私のこと心広く変われるあなたのことも私のことも全てのこともまだ知らないの思いの蓋を cứ nỗi đi mà lên